hidoya o'z ilm ma'rifat va ziyo maskani shu e, dars e mashalloh ustoz harflar mahrajlari to'g'risida e, qisqacha e, butun dunyo ulamolari orasida harflar mahrajlari ittifoq qilinganmi yoki suriya maktabi yoki misr maktabini orasida qaysidir harflarda farqlar bor eng juda bir mo'tabar savol siz ustozsizda qarang buni faqat bu savolni ustozlar beradi alloh rozi bo'lsin asli ittifoq qilishgan lekin uni ichida fahmida o'sha talaqqisida ustozlarni iqtidoridan yoki ustozlarni tushunchasidan kelib unday edi bunday degan gap bo'ladi shuning uchun ham dunyoda mahraj bobidan tajviddan eng buyuk liderlardan shom qurrolari va misr qurrolari bo'ladi men o'zim misrlik bo'lsa ham aytaman men shomda o'qimadim lekin shom qurrolarida o'qidim shomga bormadim hali illa tushda bordim alhamdulillah muhiddinni kurdiyni borib tushda ziyorat qilib kelganman bir bir fursatda aytib beraman ayman svetni o'ziga aytib berdim men buni borib xursand bo'lib yig'ladilar shom qurrolari azaldan haligacha bepul o'qitadi lekin ular misr qurrolarini oldida bir tomchi ozda ular soni oz misr qurollari ko'p lekin misrni iqtisodi atayin shunday iqtisod qilingan qorilar majbur bo'lgan pul olib o'qitishga o'sha men buni o'zim tushunishimcha pul olib o'qitgandan qorilar ko'payaversin tezroq e, ahmad kelsa mustafo ketadi ali keladi vali keladi pul keladi deya ustoz bechora uyi bor joyi bor haligi pulga ham e'tibordan bolalarga sal shoshqaloqlikda dars berganda mana bu o'ttiz yilni ichida misrni tajvidi haqiqatda shom ulamolariga nisbatan zaiflashgan men uni o'sha yerda yurganim uchun keyinchalik bilsamda shuni fahmladim shom ahliniki haligacha zaiflashmagan nega shom ahli talabalarga pul bersa bergan lekin talabalardan pul olmagan shom ahli yanada xolis xizmat qilgan va oz bo'lsa ham xizmatlari ko'pligidan alloh taolo ularni tajvidlariga ko'p barokat bergan o'shaning uchun boyagi savolimizni javobi asl ittifoq bu hech mana imom u ham jazariyni biz ham jazariyni hamma jazariyni aytadi hamma tohfatul atfoldagi matnni aytadi lekin o'sha yerdagi fahmda biz ustozimiz bu bunaqa talaqqiy qilgan deya biroz biroz xiloflar bo'ladi lekin u ma'noga ta'sir qilmaydi va talaffuzda mutlaqo teskari bir biriga e, zid chiqmaydi asli ittifoq deb aytaylik fatahalloh alaykum